M142 HIMARS високомобільна реактивна артилерійська система, розроблена на базі M270 реактивної системи запалу вогню, скорочено MLRS, змонтованою на гусеничній базі американської платформи Бредлі та призначена для тактики стріляє і біжи. Основною відмінністю Хаймерса є колісна база і відповідно менша вага. Але перш ніж ми почнемо більш докладніше ознайомлення з цією смертоносною установкою, що переломила перебіг агресивної війни Росії проти України, не забудьте, будь ласка, поставити лайк і підписатися на канал, а також натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові огляди озброєнь. В другій половині 1960-х років управління ракетних військ армії США ініціювало програму створення ракетно-артилерійської системи залпового вогню. І вже на початку 1980-х років Військові відомства США, Великобританії, Німеччини та Франції підписали меморандум про взаєморозуміння для спільної роботи та на прийняття системи М270 МЛРС на озброєння. І вже до 2003 року було вироблено понад 1300 систем. Підрозділи морської піхоти США знадобилася легка ракетна система залпового вогню із серйозними бойовими можливостями. Гусеничная М270 МЛРС не підходила для цих цілей, оскільки була надто громоздкою, важкою та неповороткою. Але все геніальне просто. Наприкінці 1990-х років фахівці одного з підрозділів Lockheed Martin взяли уніфікований вантажний автомобіль військового призначення FMTV, встановили половину блоку М270 з системою заряджання, бронювали кабіну та отримали систему на колісному шасі, що володіє підвищеною мобільністю порівняння з гусеничною М270, якою має уніф... з якою має уніфіковану пускову установку та арсенал боєприпасів. Вантажівка Хаймарс має масу 16 тонн, з яких 5 корисного навантаження. Несе 6 снарядів для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS. При цьому транспортується літаком С-130 Геркулес, розробленою фірмою Локіт. У 2002 році Корпус морської піхоти США домовився з сухопутними військами про придбання 40 систем Хаймерс. Їхнє розгортання почалося у 2005 році. Перша система була застосована в бойових умовах одним із підрозділів морської піхоти США у липні 2007 року в Аракській провінції Аль-Анбар. Система здатна швидко відстрілятися і змінити позицію, поки ракета ще в повітрі. Пізніше Хаймерс також була випробувана як універсальна пускова установка, як для пуску ракет типу Земля-Земля, так і для запуску зенітних ракет у варіанті наземного базування. Точність означала, що ракетам не потрібно було вибухати одночасно від гігантського вибуху. Кожна з них могла вибрати іншу геолокаційну ціль. Революція точності змінює все, каже генерал Скейлс, військовий історик, який служив керівником військового коледжу армії США. Він вважає цю трансформацію епохальним військовим зрушенням, яке переосмислює війну і тепер віддає перевагу на полі бою від великих армій малим піхотним підрозділам. Недорогі процесори дають українським солдатам те, що генерал Скейлс називає дешевою точністю. Так, на одному з Хаймарсів Збройних сил України в серпні 2022 року було зображено 69 черепів по одному за кожне перевірене влучання. На відміну від більшості радянських реактивних систем залпового вогню, які і досі виконують некеровані боєприпаси та б'ють по площах, Хаймер завдяки постійному розвитку спільного озброєння стріляє 227 мм ракетами GPS-керування та випускає до шести ракет за раз чи одну балістичну ракету Атакамс. Темп стрілянини 18 пострілів в хвилину. Ефективна дальність 32-70 км. Ракетами калібру 227 мм і до 300 км МГМ-140 Атакамс. А також може стріляти до 500 км ракетами БРСМ. Дальність руху автомобіля 480 км. Екіпаж, командир, водій та невідно. Максимальна швидкість 85 км на годину. Про те, що українські військові отримали новітні реактивні системи залпового вогню, стало відомо 23 червня. Цього дня міністр оборони України Олексій Резніков офіційно повідомив про прибуття американських систем Хаймарс до України. А вже 25 червня головнокомандуючий Збройних сил України Валерій Залужний опублікував перше відео використання цих РСЗВ щодо російських окупаційних військ. Перші дні Хаймерс працювали по об'єктах російської армії мало не в режимі нон-стоп 24 на 7. Згодом переважно вночі, щоб ворогів було складніше відстежити пересування цих РСЗВ. Основними цілями для Хаймерса стали склади боєприпасів, бази окупантів, штаби та пункти управління армії Російської Федерації. Вони стали справжнім кошмаром російської армії. А таких систем у США зробили понад 540. Відразу на російських пропагандистських каналах піднялося виття про те, що НАТО вступило у війну. В Україні навіть анекдот з'явився на цю тему два одесита, два одеських єврея, і вони зустрічаються. Е, один іншому каже, що говорить, ну що, ну що, ну як там ситуація, що там говорять? Говорить, ну що, говорять, говорять, що війна, війна, що за війна? Росія воює з НАТО. Тут серйозно, да, да, війна, Росія воює з НАТО. І що, як там? Ну як там що? Ну, росіяни що, 70 тисяч військових загинуло. Всі ракети майже витратили вони. Багато техніки поламано, підірвано, баламано. От така ситуація. Говорять, а що НАТО? Ну, що НАТО? НАТО ще не під'їхало. Перші декілька хаймарсів вже знищили серйозну кількість боєприпасів ворога. Тому окупанти почали бити на сполох і замислилися над перенесенням важливих об'єктів за межі поразки американської зброї. Однак на одних складах боєприпаси та штабах ворога завдання Хаймарс не закінчується. Далі на них чекають станції РЕП, системи протиповітряної оборони, пункти зв'язку та інші об'єкти російської армії. Так чому ж M142 HIMARS настільки ефективні? Американська ракетна система залпового вогню має низку переваг, які якісно виділяють її з того озброєння, які мають у своєму активі як Збройні Сили України, так і армія Російської Федерації. По-перше, це її мобільність. Колісна база дозволяє хаймарсам знищувати цілі у тилу ворога, швидко переміщаючись фактично по всій лінії фронту. Причому сьогодні батарея цих машин може знищувати цілі на сході, а завтра на півдні, що робить ефект Хаймарс максимально несподіваним для загарбників. По-друге, це швидкість виконання бойового завдання. Наприклад, процес перезарядки РЦЗВ Хаймерс триває не більше 5 хвилин і здійснюється за допомогою вбудованого крана, а не від окремої транспортної зарядної машини. По-третє, це висока точність цієї системи, завдяки якій кілька ракет можуть одна за одною прилетіти до цілі. Реальне відхилення ракет від цілі не перевищує 3 метрів. За фактом військової ЗСУ розповідають, що друга ракета може залетіти прямо в отвір, яка пробила перша ракета. При цьому розробники в характеристиках перестрахувалися і відзначили, що кругове ймовірне відхилення 7 метрів. Однією з найцікавіших особливостей M142 HIMARS є можливість пуску ракет не тільки типу Земля-Земля, а є земля повітря, до яких належить АМ 120 АМРАМ, тобто РСЗВ може виконувати функцію зенітної установки. Найбільш далекобійними є ракети ATACMS Block 1A. Вони вражають цілі на відстані 300 км. Ця ракета має касетну бойову частину, 300 елементів та системи управління. Боєголовки з касетними патронами розривається над ціллю, після чого на неї обрушуються вольфрамові кульки зі швидкістю 3600 км на годину. Внаслідок цього ушкоджуються автомобілі, військова техніка, склади з боєприпасами, жива сила противника тощо. Дію таких ракет можна уявити як постріл гігантського дробовика. Крім того, існують ракети осколово фугасної бойової частини М31 та М31А1. Нещодавно європейський концерт МБДА представив дуже цікаву крилату ракету GFS-M ем з дальністю 500 км, яка також сумісна з М142 ем Хаймерс та М270 ем МЛРС. У чому ж виявилась перевага над росіянами? Кожен Хаймерс випускає 6 високоточних ракет з дальністю до 84 км, що дозволяє завдавати ударів по російським командним пунктам складам з боєприпасами та пальним, а також по скупченню війську тилу. Реактивна система залпового вогню смерч і ураган, що є на озброєнні Росії, не точні і вимагають багато часу для наведення. Крім того, ці системи не броньовані, важко маневрують і часто ламаються, наражаючи операторів на ризик контратаків. Хаймерс менш за розміром та маневреніше що допомагає ховатися від розвідки супротивника. Екіпажі працюють у броньованої кабіни. Ці системи швидкі. Зупинившись, вони можуть почати запис ракет протягом 2-3 хвилин і зняти з місця через 20 секунд після стрілянини. Російська протиповітряна оборона абсолютно безпорадна проти ракет Хаймарс. Хоча пропаганда нібито вже знищила більш систем, ніж отримала Україна. Так, Міністерство оборони Російської Федерації у неділю 17 липня 2022 року повідомило про знищення пускової установки реактивної системи залпу вогню Хаймерс в районі Покровської Донецької області, а також транспортно-заряджувальної машини до неї. Незважаючи на те, що для заряджання ця американська РСЗВ не потребує спеціальної техніки уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина, реактивная система залпового огня «Хаймерс» производства США. Брехня на всіх рівнях стала державною політикою Москви. На знак того, що додаткова вогнева потужність України завдає шкоди силам Москви, міністр нападу Росії Сергій Шойгу наказав російським військовим зробити українську зброю великою дальністю пріоритетною метою. Оператори Хаймерсів кажуть, що найбільша загроза походить від російських безпілотників Камікадзе, які нещодавно підкреплені ефективнішими іранськими системами. Багато хто ставить питання, чи можуть сучасні засоби ППО, такі як С-300 та С-400, протистояти американському РСЗВ? Відповідь однозначна: ні. Протиповітряна оборона російських окупантів виявилася абсолютно безпорадною проти ракет з реактивних систем залпового вогню Хаймерс, які застосовують проти російських військ Збройні Сили України. Українські екіпажі Хаймерс працюють здебільшого вночі, щоб мінізувати можливість бути виявленими російськими безполотниками. Якщо стріляють одночасно кілька машин, то із різних позицій. Введення координат цілей та запуск займає менше хвилин. За кілька хвилин машини на великій швидкості залишають позицію. Українські військові високо оцінили точність коригованих боєприпасів. За одностайним висновком військових фахівців Хаймарс на колісному шасі один із яскравих прикладів оптимальних рішень під час створення ефективних зразків озброєнь. Платформа універсальна, вогневі можливості на різні уподобання під різні потреби, з можливістю нарощувати потенціал з урахуванням технологічного прогресу.